Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo razliku skupova. Dakle, recimo imamo skupa sa elementima 2, 3, 4, 5 i imamo recimo skup B sa elementima 0, 1, 2 i 3. Mi treba da odredimo razliku ova dva skupa, A različito od B i B različito od A. A razlika B je u stvari po kojim to elementima se A razlikuje od B. Mi vidimo da skup A ima kao elemente broj 2, 3, 4 i 5. Do skup B ima 0, 1, 2 i 3. Dakle, ono što skup A ima, a skup B nema, to su brojevi 4 i 5. Pa će i to biti elementi ovog skupa. Što se tiče B različito da, dakle po kojim to elementima se B razlikuje od A. Dakle, ono što ima B, a nema A. Vidimo da e, B ima nulu, a to nema, dakle po nuli. Također B ima jedinicu, a nema jedinicu. 2 i 3 imaju dakle oba elementa, tako da je to samo dakle 0 i 1. Ajmo da nacrtamo Venov dijagram. Dakle, ova dva elementa imaju presek jer vidimo da imaju zajedničke elemente. Tako da kada crtamo, crtamo ovako. Zajednički elementi su im 2 i 3 i to naravno ide ovdje. A razlika B je u stvari dakle ovaj deo ovdje. dakle po čemu se A razlikuje od B. Dakle na slici je to u stvari ovaj deo koji se sad crveno uokvirila. I to su elementi, dakle 4 i 5. Ono što nije u preseku je u stvari dakle ta razlika. Što se stiče B razlika od A, na Venovom dijagramu, sad ćemo to plavo da obeležimo, je u stvari ovaj deo ovdje. Dakle, u tom delu ide B različito od A. I to su svi oni elementi koje dakle nam fale do skupa B, a to su 0 i 1. I vidite da ovu stvari uopšte nije toliko teško, jednostavno samo treba malo više da se obrati pažnja jer kad imamo malo duže skupove onda može da se zaboravi neki broj, ali u suštini uopšte nije teško. Ajmo da uradimo još koji primjer. Recimo skup A je jednako pa uzmemo brojeve 1, 2, 3, 4, uzmemo skup B, ovdje ćemo uzeti brojeve 2, 3 i ubacit ćemo i skup C sa elementima 0, 1, možemo i 2 i zatvorimo dakle ovaj skup. Tražit ćemo A različito od B, a različito od c. Pa možemo tražiti b različito od c, b različito od a. I možemo tražiti c različito od b i c različito od a. Ajmo da vidimo po čemu se a razlikuje od b. U skupu A imamo elemente 1, 2, 3, 4. U skupu B također imamo elemente 2 i 3, što znači da se A razlikuje po jedinici i četvorci. Što se tiče A različito od C, dakle C nam sadrži 0, 1, 2, a sadrži 1, 2, 3, 4, dakle A se od C razlikuje po trojici i četvorci. B različito C, B sadrži 2 i 3, a C sadrži 0, 1 i 2. Dakle, razlikuje se samo po broju 3, jer skup C također sadrži broj 2. B različito od A. Dakle, B sadrži 2 i 3 samo, a A sadrži 1, 2, 3, 4. Dakle, A sadrži i dvojku i trojku, pa je ovo prazan skup. Dakle, B se po ničemu ne razlikuje od skupa A. B je u stvari podskup skupa A. Dakle, ovdje smo sad zaključili da je B podskup skupa A. Kada nema razlike, znači da je u stvari njegov podskup. C je različit od B. Dakle, C sadrži 0, 1, 2, a B sadrži 2 i 3. Dakle, ono što C sadrži, a B ne sadrži, je u stvari 0 i 1. Tako da ćemo ovdje imati 0 i 1. C je različit od A. C sadrži 0, 1, 2, a a sadrži i jedinicu i dvojku, jedino ne sadrži nulu, tako da se razlikuje po elementu nula. I ovim smo dakle sve ispisali. Ajmo da vidimo kako bi ovo izgledalo na Venovom dijagramu. Dakle, crtamo prvo skup A. I s obzirom da smo ustanovili da je B podskup skupa A, dakle mogu ovako ovdje da stavim skup B. B sadrži 2 i 3 a C sadrži 0, e, a A sadrži 1, 2, 3 i 4. Dakle, ovdje imamo još jedinicu i još četvorku. C sadrži 0, 1 i 2. Dakle, C bi trebalo ovako onda da ide. Dakle, ne sadrži jedino ovu trojku, ali sadrži 0, 1 i 2. Dakle, ovdje mi ide 0. Ovo je skup B, ovo je skup C. To je sve za ovaj video. Pozdrav!